तो यार अगर ना ये चलते हैं इसको धरती वर्ल्ड लैंड एक परिवार है तो ना जो चाइना है ना वो एक नंबर का टॉयलेट है मतलब वो हर वक्त हगता ही रहता है बहन भाई पे टिकटॉक अगब करो ना तो यारो आज हम बात करें कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन जिनको देख के हम अपने सोए हमारी बेयर भाई भी Mom, today I want to eat octopus. हाँ फ्राइड खाओगे या तंदूरी जिंदा A few moments later. <laughs> और करो बकचोदी और मराओ गांड जब दे दे तुम्हारे मुंह पे ऑक्टोपस अपनी गांड तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी जाने माने असमर जिसको सांपों से बड़ा लगाव है मतलब सांप उसका पति है या नहीं भी है चलो शुरू करते हैं Chào mừng các bạn đã trở lại với channel Chén Hôm nay mình sẽ ăn món rắn hấp xả. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. और चबा भूसड़ी की देखना ये तेरा पति तो है नहीं जो इसके लैंड पे तू चाट रही है सांप यार बंदे को ऑर्गेजम आ जाएगा देखो ना यार मतलब इसको ज़िंदगी की संतुष्टि तो यहाँ पे मिल गई मतलब चार चार सांप चबा देगी ये रोस्टेड है कच्चे खा रहेगी चूती औरत अरे भाई रुक जा भाई तू क्या उसके गांड में मतलब सांप की गांड में कर रहा है कैंपर का एंगल शक्ल दिखाओ शक्ल अरे बहन कुछ तो बोल वीडियो में कंटेंट भी है तेरे चलो यार वो अब हम बात करेंगे अगली एक ऐसी औरत के बारे में मतलब जिसने क्या हूँ जिसने पूरा चमकादड़ अपने मुंह में ले लिया और पूरी दुनिया का कोरोना क्या करें कोरोना दिखाना पड़ा मतलब का मतलब फेस करना पड़ रहा है ये यार मेरे घर वाले बोलते थे ना मतलब लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए और आज मेरे को विश्वास हो गया मतलब लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए मतलब एक लड़की जो सब को करोना कर सकती है मतलब यार देखो अगर तुम्हारी किसी लड़की के साथ मतलब क्या बोलते हैं किसी चाइनीज़ लड़की के साथ लड़ाई है मतलब उसकी आंखें इतनी छोटी है मुँह अड्डा फड्डा है तुम्हारा पूरा ले लेगी मुँह में तो अंत में यही कहना चाहूँगा चैनम डैश था है और रहेगा यार मैं तुमको एक क्वेश्चन दूंगा यार आराम से बिल्कुल देना मतलब ना तुमको अगर एक एक लड़की है चाइनीज़ तुमको मिल रहे हैं fifty thousand crore million dollar में तो तुम उसको लोगे या मतलब या सिंगल रहोगे पूरी ज़िंदगी बता देना and thanks for watching like subscribe कर देना यार कमेंट भी कर देना यार सब कुछ करो जो तुमको नीचे दिखता है और लाल बटन को ना मतलब फेंको तोड़ो मतलब उस पर चमकादड़ फेंको चूहे मारो गांड मारो जो करना करो पकड़ लाल नहीं होना चाहिए काला चाहिए मेरे को You can hear me in your mind.